Somos dos apasionados de la investigación, somos chismosos profesionales. David y yo venimos de investigación cualitativa hace 15 años y un día decidimos mandar todo al carajo y empezar nuestro propio proyecto. Nosotros hacemos eh, inteligencia de mercados y analizamos tendencias, movimientos urbanos, eh, a los segmentos de la ciudad, lo que está pasando, estar siempre actualizados para mantener precisamente actualizadas a nuestras marcas. Tratamos de ayudarles a los clientes a que puedan integrarse de forma más orgánica en la cultura local. Tropicalizar en México significa una manera de adaptar, De cómo consumes todo lo que es global y de alguna forma lo escupes de forma local. Sabíamos que había muchos reportes de tendencias que son internacionales. Lo que hicimos fue precisamente tropicalizar, ver qué estaba pasando en el mundo, eh, analizar esas tendencias y decir, ah, bueno, entonces te voy a mostrar la manera en que se están tropicalizando, adaptando aquí en México.